Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior a gente estava procurando o Dr. Rosenberg e a gente não encontrou. Vamos ver se nesse vídeo aí a gente encontra ele. Ó, que tem uns guardas ali. Já me viram. Tá bem aqui perto. Ó, eu mirei em um, acabei acertando o outro. Só pra ter certeza que morreu. a metralhadora aqui, porque tem um monte aqui no chão. Pelo menos a gente aproveita munição. Ó, colete aqui. Vida. essas caixas maiores aqui acho que não tem nada. Vamos ver pra onde a gente tem que ir agora. Granada. Hello? Can anyone hear me? Tá, tem mais um cientista aqui dentro. Será que se eu quebrar isso aqui... Acho que não dá. Eu acho que dá sim. I'm afraid I'm not Dr. Rosenberg, but you'll still help me. Não é ele. Well, if you think I can help. Caramba. Ó, aqui tem munição de ponto 50. Cara, eu acho que Caramba, tá vindo mais, cara. Acho que eu devia ter feito isso antes. Mas quando eu vi os caras vindo ali já era tarde demais. Acabei não conseguindo... Entrar ali na, pegar o controle da máquina ali a tempo, da metralhadora. Acabou que o cientista acho que também faleceu. Eu ia ajudar ele, mas novamente por um mole nosso ele acabou morrendo. Nossa, agora que eu vi que tem um tanque, cara. Nossa. Cara, o que foi isso? Eu vou aproveitar que eu tenho munição aqui, vamos ver. não precisava ter destruído isso aqui não, mas... Tudo que a gente puder causar de prejuízo pra eles é bom. se eu apertar aqui, aqui ele troca de arma. Ele vai para a última arma que eu selecionei e é a penúltima. Tá, a gente vai ter que ficar de olho porque aquilo ali foi um indicativo. Provavelmente vai ter mais. Tá, tem alguma coisa... Eu acho que aquilo ali vai explodir, ó. dá pra subir disso aqui, cara. Tem que subir por aqui, ó, que é um pouquinho mais baixo. Ou é por essa escada aqui, né? Nossa, fez eu errar a granada. Caramba, cara, isso é meio chato. Eu não sei se nesse jogo aqui, se eu mirar na cabeça, eu dou mais dano. É que essas metralhadoras aqui não são muito precisas. cara. Vida política. Bom. Acho que é toda a vida que a gente podia... É, esse colete aqui foi muito bom. Tá, eu abri... Tá, eu juntei as coisas aqui. Isso aqui não abre. Será que tem como eu empurrar? Hello! I'm in here! Can anyone hear me? Ah, aqui. Galera, eu tentei parar aquilo ele não para, então vou deixar andar automático, ele deve parar automático, eu acho. tentando parar, ele não para. Vamos tentar virar isso aqui. Não dá. Provavelmente a gente fez isso aqui pra liberar o cientista. Será ele o Dr. Rosenberg? Yes, I'm Dr. Rosenberg. Although I'm not very proud to admit it, seen as though I'm partially responsible for all of this. Finalmente achamos o Dr. Rosenberg, cara. Só que parece que a gente caiu numa armadilha. Yes, our plan was to get to one of the old prototype labs. It involves something that very few people in the facility are authorized to know about. The same technology that brought about this catastrophe could also be our only way out. You see, I was involved in the very early work on teleporter technology, long before the Lambda complex was even built. There may be enough equipment in the old lab to piece together a device that would allow us to teleport outside of the facility. As improbable as that may sound to someone like yourself, of course none of that does a whole lot of good while we're stuck in here. Hmm, perhaps I could help boost you through that vent in the ceiling. If you're lucky, you might be able to take those soldiers by surprise. Tá, então ele vai Let's me dar pezinho para mim tentar surpreender os guardas. Tá, eu subi na cabeça dele. Opa, pera aí. Nossa, não, não mexe muito. Aqui tem tipo uma escada isso aqui, ó. Ah, tá. Beleza, só isso aqui. É, vamos libertar ele agora. Mas ah, já tá aberto aqui. All right. Harold. lab All right. Let's hope we don't Vambora, então. any more of those soldiers. Bom, o Dr. Rosenberg ele deve ser bem importante. Então, eu acho que ele não pode morrer. Então, vou ser bem cauteloso, tentar ir bem na frente dele para ele não sofrer avarias. Tá. right, let's stick together. Tá, tem mais. Não. Ah, eu acho que ele não fica parado. Mas ele se esconde, o que facilita a nossa vida. Ó, um colete aqui. No caso, um capacete, né? Mas tanto faz. Não, ele ficou pra trás sim. Let's go. Tem um helicóptero lá fora. Trancado. Trancado. Tá vindo. Podia ser um pouquinho mais rápido. Mas tá bom. Ah, vai ter algum alienígena aqui. Ah, foi de onde a gente veio. I'll be right behind you. Deixa eu ver. Beleza. We should have chosen the Lambda reactor for an escape, but the crew there is bent on fighting the creatures, with all their hopes set on someone named Freeman. Let those fools try and fight a battle they can't win. I just want to get out of here. É, eu também só quero sair daqui, mas ele falou do Freeman, eu não entendi direito que ele falou que eu me distraí aqui, não, não consegui entender. Mas, cara, se eu soubesse que era só bater naquele muro ali, tinha esse elevador, eu não precisava dele. Tá bom, a gente fez uma viagem gigante para descobrir que estava embaixo do nosso nariz. Acho que a gente ia precisar dele mesmo. Pra colocar ali a, a mão ali. Well, I hope the old security system is still active. With any luck, my fingerprint ID is still valid and on file. Ainda é válido, sim. Aê. Tem uma porta aqui. Deixa eu ver se dá pra abrir. Dr. Rosenberg, thank God you made it. We've managed to piece together some of the larger equipment, but you'll need to oversee the rest of the construction. Excellent, Walter. Finish aligning the power cell matrix, and I'll see if I can get the system online in the main room. Now, there's no time to waste. Cara, isso aqui parece ser uma mini máquina daquela que a gente usou no experimento, será? this older technology does not have the ability to target an Earth destination in its current state. You see, Mr. Calhoun, teleportation isn't as easy as going from point A to point B. We've discovered a strange world that was somehow involved in the process, which kept us from accurately predicting where any given teleportation event would lead to back on Earth. Some of the more promising research on the matter led to a device that could be attached to the strange crystalline structures we found on this border world. Now, this device could then be used as a focal point and a relay to aid in the teleportation. Well, in theory, that is. We lost contact with the survey group shortly after the device was in place. We later discovered other methods of aiming the field, but all of the equipment in this lab uses the older technology. In order for any of us to get out of here alive, someone will have to go to the border world and activate the device. I'm afraid Acho... you're the only one who can do this. Eu ia falar isso agora. Acho que eu vou ter que fazer isso. We should be able to get you fairly close to where the survey team had set up, but I fear the likelihood of running into alien creatures is very high. Once you find the device, simply power it on and align the emitters until the signal reaches maximum strength. We'll reopen the teleporter for your return once we receive the signal, but you must hurry back, as we can only keep it open for a short amount of time. Tá, então ele vai abrir um portal para mim. I'm going to initiate the teleporter charging sequence now. Be ready, Mr. Calhoun. Once the field is open, it will become unstable very quickly. Can you hear me? It's ready. Tá, o cara que tá operando tudo, acho que... Deixa eu ir pra lá pra mim poder entrar no portal. É, galera, realmente eu ia precisar dele. Mesmo que eu soubesse daquela entrada ali, eu não conseguiria, digamos assim, pular uma etapa do jogo. A gente não tem o jetpack que o Freeman tinha. Só que dá dano. Vamos lá. Vou vir pra cá mesmo. Eu acho que aquilo ali vai dar tudo no mesmo lugar. Ou não. Bom, galera, o vídeo já tá ficando bem longo. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar.